Hola, ¿qué tal gente? YouTube soy Rector y estamos ya en la quinta misión. Se llama San Fierro Hills y traducido al español eh, sería, no sé, las colinas de San Fierro. Y son exactamente 8000 kilómetros de recorrido. El problema de esta misión es que tiene un problema muy extenso. Muy extenso, <laughs> como ya lo dije. Es un problema extenso de que la misión es algo larga y empieza a aburrir eso, ya que si tú te pones a jugar es lo mismo, lo mismo, lo mismo y aburre eso. Pero lo único que motiva aquí es la adrenalina. Entonces, lo que yo les recomiendo es que vayan primero, ya que... ¿Por qué digo que vayan primero? Porque exactamente eh, van a haber muchos tipos que te quieren arrebatar el título de ser primero. Pero vayan primero porque ellos te van a chocar. Entonces, si tú vas a ir en tercero o cuarto lugar, te vas a encontrar que te van a chocar y te van a. Más adelante van a ver la, la típica caída de los tipos, cómo se caen, cómo se matan entre ellos. Y no va a caer uno, sino que van a caer dos, tres. Ahí me choqué por estar apurado, <laughs> es la adrenalina que llevo adentro Entonces, es eso, que deben sacar su máximo puntaje, se deben sacar lo máximo y están tranquilos en serenos, ya que esta misión es algo larga y aquí lo que más consiste esto es exactamente lo que es la paciencia y bueno vamos a, ver cómo yo juego o sea, exactamente yo juego normal al igual que ustedes pero aquí lo que me daba rabia de esta misión de que tienes que estar ser paciente estar tranquilo y ver así los mapas a que no te choque nadie y por los checkpoints los checkpoints son una gran ayuda en esta misión, ya que a veces no puede ver el mapa, entonces mira los checkpoints. Entonces, es eso. Sin embargo, hay personas que no ven el, checkpoint, solo ven el mapa. O sea, puede, hay dos maneras de ayudar, el mapa o el checkpoint, una de dos, pero alguna que tiene que ayudar. Entonces, hay mucha gente que, mira ambas cosas, hay unas que solo mira una y otras que mira solo el checkpoint. Entonces la cosa es esa. Ya les dije, vayan en primer lugar y Tampoco se exalten porque van en primer lugar. Tranquilos, no se confíen tampoco porque si se confían van a ver que ahí viene la parte difícil. Ahí viene la parte difícil, que vamos a entrar allá a las colinas de San Fierro y esta parte es algo difícil porque primero es mucho tráfico. Segundo, eh, te puedes caer. Sin embargo, hay mucha gente que, se cayó. Eh, puedo decir que esta misión la repetí una y otra vez porque primero me caía mucho, iba rápido y esto es algo de pasión. Y ahí como pueden ver no voy por la carrera, sino que me meto por los lados. Y eso fue un error que yo tuve, que fue meterme por los lados. Pero ustedes vayan por la carretera, tranquilitos, así que nadie los moleste. Así <laughs> que nadie los moleste y como siempre, serenos. Eh, frenar, también tienen que frenar. Porque no, si no frenan se van, ejemplo, aquí el que aceleraba y no frenaba se iba adelante. Se iba y se caía y fracasaba. Como pueden ver aquí esos bolos se caen. Se cayeron los muy imbéciles por ir demasiado rápido y se cayeron de lado. No fue uno, fueron dos. ¿Y qué pasó? No tuvieron precaución. Por ejemplo, yo freno ahí y trato de ir rápido al mismo tiempo que voy despacio. Entonces, freno. Aquí lo que hay que es tener buen freno, precaución y ya saben, ser pacientes. Porque si chocan mucho, miren, ejemplo ahí, otra vez he caído en dos putazos. Entonces, ser paciente, como seguía diciendo. Ejemplo ahí. Si me choco mucho, ¿qué sucede? El carro se va a explotar, se va a incendiar. Esto es precaución. Precaución. Ya falta poco para llegar al checkpoint final. Entonces, como les sigue diciendo, es precaución. Mirar los mapas o mirar los checkpoints, pero de alguna manera deben mirar algo. <laughs> Entonces estamos debajo ya del 20S Y vamos al próximo checkpoint. Ya estamos cerca. San Fierro es un lugar como que lleno de mucho tráfico. Y creo que estas misiones por eso es que te complicaban algo. Porque tienes que ir rápido y sacar tu mayor puntaje, mayor, mayor tiempo. Ese era el problema. Entonces estamos en el próximo checkpoint. Ya casi cerca al checkpoint final, pero falta todavía. Y eso. La gente dice que esta misión es de precaución y además de eso hay mucha gente que, que ha hecho esta misión más de una, dos o tres veces y el problema es eso de que no fracasa la misión porque no, no andan con la debida precaución. Yo lo que no entiendo es por qué hay mucha gente que se pregunta por qué esta misión es demasiado difícil, pero no es difícil, es de precaución. He dicho la palabra precaución más de 30 veces. <laughs> Entonces, ya estamos ya en el checkpoint final. Esta felicidad me da que me bajo del auto y no subir la cama. Me dio ganas de disparar, pero no disparé, tranquilo. Eso ha sido todo. Hasta la próxima. Soy Rexor y ahí pueden ver mi puntaje. Chao.